إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Setiap minggu kita selalu dengar pesanan-pesanan supaya kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyeru kepada kita supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat takwalah yang boleh men, apa menjaga diri seseorang mukmin. Oleh itu pada khutbah hari ini saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian supaya kita berusaha menambahkan amalan kebajikan kita dengan kita mengerjakan segala suruhan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangannya mudah-mudahan kita akan menjadi seorang hamba yang bertakwa saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian ramai di kalangan manusia yang menyangka bahawa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas umat-umat sebelum daripada kita tidak berulang lagi pada kita pada hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab sunnatullahi allazina sunnatullahi fil lazina khalau min qab walan tajida li sunnatillahi tabdila sunnah Allah Subhanahu wa taala yang pernah berlaku ke atas umat-umat yang terdahulu sama sekali tidak akan berubah tidak akan tidak akan tidak akan diganti dengan sunnah-sunnah yang lain. Maksudnya kejadian yang berlaku ke atas umat-umat yang dahulu tetap akan berlaku ke atas umat-umat yang terkemudian. Sunnatullah adalah satu kejadian yang Allah datang untuk nak menguji keimanan seseorang. Sebab itulah setiap umat diutuskan rasul-rasul supaya memberi peringatan kepada umat-umatnya supaya umat-umatnya sedar bahwasanya hidup kita ni ada Tuhan yang sedang, sedang senantiasa mengawal segala kehidupan kita menjaga segala gerak-geri kita sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rahmat dan kasih sayang kepada hamba dia dia selalu membuka pintu kepada hamba-hamba dia supaya tadarrak supaya merendah diri berdoa dan insaf di atas segala kesilapan dan kesal segala kesalahan kita supaya kita memohon ke atas kesalahan kita daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba-hamba yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 42 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablikum فأخذنا ولقد أخذنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah ini sesungguhnya Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul-Rasul kepada umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad Tugas Rasul untuk mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Supaya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah mengatakan kami uji mereka Fa'akhaznahum bil ba'sa wa dharra' kami ujikan mereka dengan menimpakan al-ba'sa kesusahan kesesang, kesengsaraan tak ada nak makan nah susah hidup wadarra dan sakit demi nah mala petaka bermacam-macam Tuhan uji ke atas manusia la'allahum yatadarraun supaya mereka itu khabar dan sedar dan mereka merendah diri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya Allah mengatakan falaula izja'ahum ba'suna tadarrun. Allah mengatakan kalaulah mereka itu ketika diujikan mereka dengan kesusahan dengan kesengsaraan mereka merendah diri dan sedar akan kesalahan mereka tapi sayangnya mereka tidak insaf tidak khabar tidak sedar duduk dalam keadaan leka qasat walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu yamal. sebab mereka tidak khabar tidak sedar tidak insaf adalah apabila Allah uji mereka mereka tak khabar disebabkan dua sebab dia kata walakin qasat qulubuhum satunya kerana hati mereka telah menjadi keras seperti kerasnya batu bahkan lebih keras daripada batu lagi hati kita keras ni kerana kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kalla barrana ala kulubihim ma kanu yaksibu bukankah hati-hati kamu menjadi berkarat disebab dosa-dosa yang kamu laku setiap hari sebab yang kedua wa zayyana lahum asyaitanu ma ya'malu sebab yang kita taksi kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala apabila diuji kerana kita dihiasi oleh syaitan akan amalan-amalan yang buruk yang kita selalu duk buat kita nampak kata comel nampak kata molek padahal amalan itu telah dihiaskan oleh syaitan syaitan hijanya wala uzayyinan wala uzayyinan kami akan hiaskan akan tipu mereka akan berwarnakan segala-gala benda yang buruk tu nampak comel. Nah, ini sebab yang kedua. Maka Makanu ya'malun apa yang kita lakukan. Kita rasa comel, rasa molek. Nah, tak ke salah kita buat lagu ni. Nah. Padahal kita buat ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi baca lagu ni tapi tak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan menghiaskan. Ini dua perkara. Jadi apabila Tuhan apa syaitan menghiaskan pekerjaan buruk menjadi comel hati kita leka dengan kehidupan dunia nah leka kepada segala perhiasan dunia kerana dalam al-Quran dalam surah apa dalam surah asy-syu'ara dia kata Afara'aita immatta'nahum sinin Bagaimana kalau aku wimung hidup ni beratus-ratus tahun lamanya Nah, hidup lama ni kita rasa debel lah Kita rasa hebat lah Kerana kita tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita leka dengan apa dugaan tipu daya dunia Nah, ini oh, dia panggil fazayyana lahum syaitanu a'malahum. Nah. Allah guna syaitan untuk menghiaskan segala amalan buruk kita nampak comel. Nah. Afara'aita immatta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kita hidup lama tah dunia tak ada sakit demi tak ada perkara Tuhan buka belaka kepada kita. Akhir Allah katanya sumaja'uhum makanu yu'adun. Kemudian pada satu masa hak Allah janji tak terjumpa dengan kita. Nah, sebab tu Allah katanya ayat selepas dia kata falamma nasu ma zukiru bih. Tak tak kala kita hidup leka dengan perhiasan dunia, nah kita lupa segala teguran nasihat yang Allah hantar melalui rasul kepada kita kadang-kadang ma, mazukirubih ni nasu mazuk ya dua ada mazukirubih ni tentang diri kita sendiri tentang kejadian alam diri kita sendiri ni kalau umur sudah 40 dah ni naik ke atas ya hangat ambil sikit-sikit sikit nah mata kelabu tengok tak nampak telinga tak dengar kalau kau tua kau tak dengar kaki kau sakit, lutut kau sakit. Nah, ni mana nasu mazukiru bih. Rambut jadi ubah habis dah, kita tak khabar lagi. Nah, kita ada rasa puasa muda lagi. Puasa boleh hidup lama lagi. Nah. Dalam keadaan fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah bukakan ke atas orang-orang hak yang duk leka, lupa kepada nasib dia di hari akhir Allah beri belaka kepada dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli Allah beri kesehatan kepada kita. Allah beri kemewahan hidup kita. Allah beri kucu-kucu kita, penyokong-penyokong kita ramah. Anak-anak ramah. Kereta mewah, rumah besar. Wah, hebatlah kita. Padahal segala yang Allah beri saat itu menjadi ujian ke atas diri kita. Sebab tu Allah katanya, Afara'aita immatta'nahum sinin bagaimana kalau aku wi mu hidup lama? Hidup lama ni kita rasa tak khabar. Nah. Padahal Allah uji, Allah mari kesedaran kepada kita. Siap hari nampak rambut ubah putih dah. Mata kena pakai cumi dah. Kaki sakit dah. Nah. Lutut pun sakit, nak pergi semaya pun tak boleh. Nah. Nak gerak kat tu kat ni tak boleh, tak khabar lagi. Fatahna alaihim abwa bakulli syai' hatta iza farihu bima utu sehingga kita duduk seronok-seronok dengan segala kenikmatan yang Allah beri kepada kita nah makan sedap hidup mewah nah banyak penyokong banyak orang suka pada kita kerana kita duk bagi pada dia nah akhaznahum baghtatan Allah mari hatta kepada kita ni dengan secara mengejut nah khabar-khabar reboh terak mati nah bagatan dengan secara mengejut dengan secara kita tak sedar dok tengah-tengah suka tu mati banyak orang mati dengan secara mengejut nah sebab tu nabi sallallahu alaihi wasallam dihajar kepada kita supaya kita selalu baca doa Allahumma inna na'uzubika min zawali ni'matika Ya Allah, aku bermohon kepada kamu supaya jangan hilang segala nikmat yang hakmu beri pada kita. Padahal nikmat hak Allah beri pada kita ni Allah tarik sikit-sikit-sikit. Nah. Wa man nu'ammir nunakkishu fi khalqih. Siapa yang Allah beri hidup panjang, Allah kurang kejadian dia. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Nah. Kurang-kurang sangat wa na'uzubika min zawali ni'matika minta supaya Allah jangan hilang segala nikmat yang Allah beri pada kita nikmat hak yang boleh kita syukur kepada Allah tu la in syakartum la azidannakum kalau kita banyak bersyukur Allah will tambah lagi nah wa na'u ya, wa tahawuli afiyatika hak ni kita dan jangan Allah mengubahkan segala kesihatan aku nah supaya Allah jauhkan kita duduk sehat-sehat molek nak pergi sejid tak boleh nah. tapi ada orang yang Allah jaga dia umur 90 70 boleh pergi lagi dengar lagi mata lagi rasa kasih kepada agama tapi kita umur 90 70 rasa tak sah dah nah tak boleh nak pergi dah hak ni orang panggilnya kita tak lupa kita lupa kepada Allah nah Tuhan Nabi katanya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuja'ati nukmatika dan supaya jangan mari secara mengejuk akan bala yang menipu kamu yang menipu aku nah banyak orang lain induk dia dia dia pecah rak kepala nah tak leh tak khabar nah. kau kau kau duk makan tu tak khabar nah bau sakit bau khabar nah sebab itulah Allah katanya akhaznahum baghtatan faizahum mublisun aku akan ambil mereka dengan secara mengejut nah secara baik cabut selalu mati nah faizahum mublisun tiba-tiba dia berputus asa tak boleh buat apa tak ada nak pesan kau orang tu tak ada nak pesan kau orang ni nah saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian kita tengok Fir'aun seorang raja yang hidup mewah nah yang diberi segala-galanya kepada dia Hingga siapa dia Rasa dia ni jadi Tuhan nah. Miliki segala-galanya nah. Dia berkata kepada pembesar-pembesar dia Dia katakan Wa fir'aun Ya ayyuhal mala'u Hei pembesar-pembesarku Dia kata Ma'alimtu lakum min ilahin wairi aku tak pernah beritahu kepada kamu kata ada tuhan selain daripada aku dia mengaku dia tuhan ya firaun ya kerana Allah wi kepada dia segala nikmat hingga siapa dia mengaku tuhan ya faaukidli ya haman alatin hey haman tolong nyalakan api ke atas batu, atas tanah supaya bakar menjadi batu batu. nah apa faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa jadikanlah aku ni satu bangunan tinggi supaya aku boleh menaikinya mendakinya aku nak tengok Tuhan Nabi Musa dia tak kata ada Tuhan selain pada aku wa inni la'azunnuhu minal kazibin sesungguhnya aku seko dia ni pembohong nah pendusta nah Allah balah dia lagu mana nah Allah kalau kita tengok dah dalam cerita Quran banyak sekali. Nah, Allah mengayat dalam surah Al-Qasas dia kata fa akhaznahu wa junuduhu wa junudahu. Nah, maka kami seksa dia dan tentera-tentera dia fanabaznahum fil yam kami tenggelamkan dia di dalam laut nah fanzur kaifa kana akibatul az-zalimin cuba kamu tengok nah bagaimana Allah seksa orang-orang zalim nah kesudahan orang zalim tu lagu mana kalau kita tengok nah Kesus kesudahan orang-orang yang tak khabar tentang hidup dia ni apa kerja dia apa tugas dia dan ke mana dia nak pergi apa yang perlu dia laku kesudahan hidup dia Allah uji yang macam ni Tak khabar-khabar tak ada nak buat persiap ya. nah oleh itu saya menyerukan kepada diri saya dan kepada semua hadirin sekalian supaya kita sama-sama insaf dan sedar kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah katakan olehmu ya Muhammad hei hamba-hambaku yang telah terlanjur kesilapan duk buat nyanyo ke atas diri dia sendiri nah hak tuhan suruh dia ya tak buat hak tuhan larang dia ya buat belaka la taqnatu min rahmatillah kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab itulah di antara ujian-ujian yang dilalui oleh manusia terutama sekali orang mukmin adalah ujian sebagai memberi lapu peringatan kepada kita semua walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un aku akan merasakan mereka itu dengan seksa di dunia bukan seksa di hari akhirat la'allahum yarji'un supaya kita ni mari apa mari tuk tuan diri kita apakah yang persiapan kita kita sedang buat untuk nak menghadapi ujian-ujian Allah pada hari akhirat esok. Sebab itulah di dalam surah As-Saffat Allah katanya waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka itu semua. Mereka ini akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita dah wasa sedar, hak kita dah buat atas dunia ni kita wasa lepas. Nah, Padahal Allah katanya, fuak-fuak ni semua ni kena tahan habis di hari akhirat esok. Aku nak tanya habis. Wala tus'alunna yauma izin anin na'im. Aku akan tanya pada hari esok semua nikmat-nikmat aku beri pada kamu. Sebab itulah di hari akhirat esok kita tidak boleh berganjak daripada dua kaki kita tak boleh nak gerak melainkan setelah kita dapat memberi jawapan Pak perkara. Nah, di antaranya masa muda kita ada buat gapo di atas dunia. Ambil daripada akhir baligh ke siapa 40. Allah tanya habis tu masa muda kita. Ambil daripada hidup hingga eh, siapa mati. Daripada umur aku wi puluh tahun muda buat gapo? Duk guna untuk apa? Harta aku wi dan itu tu ambil mana dan guna untuk apa? Nah. Ilmu hak muda mengaji tu mengguna macam mana? membuat kita supaya mudah ngaji. Nah, Allah tanya habis. Bukan kata orang alim terlepas dah. Orang alim kena tanya juga. Nah, tu. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara yang saya baca tadi, afara'aita immata'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatti'un ayat ni ni kita selalu patut baca sama. Saya nak bagi makna dia. Bagaimana kalau aku wimu hidup seni beratus-ratus tahun lamanya. Tapi summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada kamu juga apa hak yang aku janji padamu kita kena mati. Nah. Bawa mati Allah kata ma aghna anhum ma kanu yumatta'un sedikit pun tidak boleh memberi pertolongan kepada kamu hok muduk seronok-seronok di atas dunia dulu. Nah. Oleh itu kita kena belajarlah pendek katanya. Kena mendekati Al-Quran, mendekati majlis-majlis pengajian supaya kita ni selalu sedar bahawasanya kita hidup di sini tak lama dan kita akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan tanya kita segala-galanya dan insya-Allah kalau kita orang beriman Allah berfirman dalam surah Ibrahim dia kata yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah Orang beriman ni Allah akan meneguhkan ucapan-ucapan yang dia selalu duk baca di atas dunia dan juga di hari akhirat. Mudah-mudahan segala tunjuk aja daripada Al-Quran dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ulama-ulama yang sebagai warisan para nabi-nabi kita akan mendapat mengambil manfaat dan kita akan menjadi seorang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat aku luqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi wahdah Sadaqa wa'dah Wa nasara abdah وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ujian dalam bentuk diberikan segala nikmat ini bukan sahaja diuji kepada orang-orang kafir. Nah, bahkan orang Islam juga akan diuji dengan macam ni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad hadis ini diakui hasan iza daripada Uqbah bin Umair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna ma zalika minhu istidraj Nabi kata kalau mung ni boleh tengok akan keadaan seorang hamba yang Allah beri kepada dia segala hak yang dia nak di atas dunia nah boleh berlaku sedangkan dia saat itu mukimun ala ma'asi sedangkan dia saat itu duk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nah Orang lagu ni ni Nabi kata itu adalah ujian istidrat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 44. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Allah kata, "Hei Muhammad, biarkanlah dia. Aku nak uruh orang-orang yang mendustakan tentang ajaran Al-Quran." Nah. Allah ayat kata mungkijamu alaikal balaq wa alainal hisab. Nah. Menggoyak saja. Tapi urusan mereka itu aku nak kira sendiri. Nah. Aku Allah katanya biarkan mereka itu nak do lagu mana pun ikut dia lah. Orang-orang yang dustakan ajaran-ajaran Al-Quran ini Allah katanya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya aku akan ambil sedikit demi sedikit ambil tarik sikit tarik sikit dengan keadaan dia saat ini tak khabar dia tak khabar nah kita tak khabar hidup kita kerana saya kata tadi kan wazayyana lahumu lahumus syaitanu ma kanu ya'malun syaitan duk hiahkan hidup kita ni buat kita ni tak khabar nah oleh itu nah marilah kita sama-sama insaf dan sedar bahwasanya segala kejadian yang berlaku di atas dunia ni baik masa dulu dan juga masa sekarang adalah satu ajaran satu pengajaran kepada kita nah korun yang begitu hebatnya kekayaannya akhirnya Allah tergelar dia di dalam bumi juga fa khasafna bihi wa bidarihi al aku tergelar dia dan rumah-rumah dia harta-harta dia di dalam bumi fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah tak siapa pun yang boleh menolong dia ni orang yang hok kasih dia dulu dok ambil harta dia dulu dok bawa harta dia tak ada yang boleh dia tolong sangat habuk min dunillah selain pada Allah Subhanahu wa taala oleh itu untuk kita selamatkan diri kita maka kita mendekatilah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ajaran-ajaran yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga kebahagiaan kita di hari akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر wallahu ya'lamu ma tasnaun aqimussalah